everyone 我是 l a e s 我们这次做了一个素材分享，QC 的可以用 Visa 软体 Visual 一下去控制。呃，我们今天这一个素材，这个素材是是这个曲线，OK， <coughs> 一个动态的一个变化，它有蛮多功能可以玩的，先简单的示范给大家看一下。 有什么东西可以用啊？现在切到这边，OK，可以切呃它的零零角角。我现在把它的它这个功能把它修改，就变成比较直角的，不并不是曲线。我现在把它变成曲线，OK。然后它时间瞬间变化的时间，然后它呃线的数量。 啊，我就一色指有线的数量，这边只有一条线的，两条线上，现在哎，一直变成越来越多，然后它的它的翻转，翻转，啊，变成多一点。 利走了，然后这边有它的呃幅度，它的幅度参数，这边就是基本上没有什么幅度，幅度慢慢拉起来。 OK，然后这边有一个就是让它变成用声音控制。我现在把这个地方打开的话，我就可以用我的声音去控制它。Hello，可以用我的声音去控制，对吧？这个素材推荐给大家。OK。